rifiuto, mi rifiuto. Guarda questo bel contenitore, certamente può avere la sua storia. Lo pulisco, lo conservo, lo riuso. Non è vero che sia solo una scoria! Quante volte mi succede di comprare degli oggetti persi nel loro imballaggio? Puoi buttare tutto nella spazzatura! ma bisogna fare riciclaggio! Mi rifiuto di pensare che davvero le mie cose abbiano una sola vita, una sola stagione, una sola speranza. Ed è subito finita! Mi rifiuto, mi rifiuto! Mi rifiuto, mi rifiuto! Mi rifiuto, mi rifiuto! rifiuto, mi rifiuto. Pensa quante volte ti è successo di cambiare le tue azioni, i tuoi pensieri. Di rinascere, di rivivere, diventare quello che non eri. Se io guardo la natura e i cambiamenti, questo ciclo che sembra non finire. Posso fare la mia parte e aiutarci a ritrovare l'alba dentro l'imbrunire. Mi rifiuto di pensare che davvero tutti insieme non possiamo trasformare le abitudini, i comportamenti per la terra, per il mare. Mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto. rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto.